हे hey दोस्तों आज हम बात करेंगे Redmi Note 10 सीरीज के बारे में तो कुछ दिनों पहले इस फोन के बारे में कुछ ऐसे लीक्स आ रहे थे कि आने वाले दिनों में Redmi Note 10 सीरीज के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस देखने को मिल जाएगा जी हाँ जिस तरह से आपको फ्लैगशिप डिवाइसेस में यानी कि अपर फ्लैगशिप फोन के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस मिलता है ठीक उसी तरह से इस बार रेडमी नोट टेन सीरीज के अंदर भी आपको एक सौ का सेंसर देखने को मिल जाएगा और साथ में इस फोन में आपको और भी भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जिसके वजह से इस फोन में आपको और भी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाएगा जैसे यहाँ पर आपको बिल्कुल नया प्रोसेसर देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन की तरफ से जो है स्नैपड्रैगन 750G का और ये जो प्रोसेसर है मिड रेंज फोन के हिसाब से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे पाएगा और साथ में यहाँ पर आपको सिक्स इंच का full H plus IPS LCD display मिल जाएगा और वहाँ पर आपको वन ट्वेंटी का हाई रिफ्रेश का सपोर्ट मिलेगा जिसकी वजह से जो स्मूथनेस है और भी ज्यादा बेहतर इस बार रेडमी रेडमी नोट 10 सीरीज में मिल जाता है तो ये जो स्पेक्स है बहुत हद तक सिमिलर है पोको X3 के साथ यानी कि पोको X3 में भी आपको कुछ इस तरीके का फीचर देखने को मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर और यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले मिलता है और यहाँ पर फ्रंट में इस बार आपको एक पंचुअल देखने को मिलेगा फ्रंट सेल्फी कैमरे के लिए और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको पीछे 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस देखने को मिलेगा और शायद यहाँ पर आपको क्वाड या फिर ट्रिपल कैमरा सेटअप का पीछे देखने को मिल सकता है और फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा और वो भी पंचोल के साथ तो यहाँ पर जो इसका बैटरी बैकअप है बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको 5000 थाउजेंड का बिग बैटरी देखने को मिलेगा साथ में 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी इस बार Redmi Note 10 सीरीज में आपको मिल जाएगा तो ये जो स्मार्टफोन है सबसे पहले लॉन्च होने वाला है चाइना के अंदर यानी कि इसके अंदर आपको 5G का सपोर्ट तो मिलेगा ही लेकिन वो सबसे पहले आपको चाइना में मिलेगा और जब ये इंडिया में लॉन्च होगा तो शायद इसके अंदर आपको 4G का सपोर्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक इंडिया में 5G नहीं आया है सो मुझे नहीं लगता कि ये फोन 5G सपोर्ट के साथ इंडिया में लॉन्च होगा सो यहाँ पर आपको कुछ अलग प्रोसेसर इंडियन वेरियंट के लिए देखने को मिल सकता है तो अगर हम बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में कि ये जो Redmi Note 10 सीरीज होगा इसका प्राइस इंडिया में कितना हो सकता है तो सबसे पहले तो ये कि जितने भी स्पेसिफिकेशन हम आपको बता रहे हैं ये सभी आपको चाइनीज वेरियंट में देखने को मिलेगा सो इसका इसका प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा वेरी कर सकता है लेकिन अगर हम रफली बात करें तो रेडमी नोट टेन सीरीज का प्राइस आपको लगभग पंद्रह से सत्रह हजार के आसपास इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन है इनके प्राइस थोड़े से इंक्रीज हो चुके हैं तो फिलहाल इसके लॉन्च डेट की बात करें तो ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होगा यानी कि इसी साल एंड में आपको ये ऑफिसियली चाइना के अंदर देखने को मिल जाएगा और शायद अगले साल आपको ये फोन इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकता है तो दोस्तों आपको रेडमी नोट टेन सीरीज के बारे में क्या लगता लगता है आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो मिलता है अगले वीडियो में thanks for watching Thank you.